テスです。まあ、よしこんなもんかな <laughs> おあそカメラあるやんけなんて言えばいいのかこれえー、っとえー、っとミアローカデミア何周年3周年。 よしよし。はい。リアルアカデミアの創立記念祭カウントダウンリレー計画で ASL を学ぶという ASL ASL。ASL っていうのは、アメリカンサインラングッジの略。これ最初自己紹介から始めた方がいいのかな自己紹介。やばい、なんか誰が外へ見てる気がする。えー、バーチャルニュースキャスターのカネリーナ でも、ニュースを何もしてなかったり、まだニュースを一本も作ってないという、っていうかこれが初めての動画になるという、かもね、リーナです。えっと、v r の中でたまに文字とか教えています。はい、今回はちょっと、v r a s l について、ちょっと学んでいこうと思います。はい、えっと、v r a s l っていうのは、まあ、ASL なんですけど、ASL っていう、まあ、アメリカンサインラングイッチっていうものがあって、結構世界で有名な芝というか、まあ、ノートノート。ちょ、ちょっと待って。 これノートが見えてない。ノートが見えてない。ノートが見えてない。はい。アメリカ手話というのは、アメリカで買われる手話なんですけど、英国の手話とは違うんですよ。アメリカ手話自体は、フランス手話から発生した、発生したんですよ。 ASL、アメリカ手話、 <laughs> アメリカ手話の略じゃないけど、アメリカ手話みたいな覚え方でいいですけど、アメリカンサインラングッチって言うんですけど、あれ、まあ、米国手話的な。フランスから枝分かれしたから、アルファベットの表現とかが、フランスで使われてるラテン文字の手話の表現の仕方的な感じですね。大丈夫か、声。うん、るさい。あ、悲しい。えっと、 まあ、とりあえず、フランス語から接して、19世紀ぐらいに、えーと、その、なんだろう、ダメだならないのか。あ、これ絶対動画作れない気がする。ともかく、歴史は後にしといて、とりあえず基本的な、基本的なアルファベット、ASL のアルファベットの文字と、そう、ラテン文字、アルファベットは大事。文字は大事。ということで、まあ、ASL の文字を、とりあえずここになんか、略称でも書いておきましょう。t i k t o はあ、全然まっすぐ書けない。みんなは一体どうやってまっすぐ書いてるんでしょうね。 とりあえずこれで。とりあえず、基本的な基本的な。A からします。これですね。A。この、親指をこう突き出して、こっち向いてるのが A。これで A です。簡単でしょ。A。